Yo sigo con Loki, enough, Mea, enough, no, yo fuck it up, corren como Forrest compa. Ah, yeah. Tienen lo que tengo yo, pero no se lo doy ni loco Como Kendrick por el juego, clean y fin Así como beat, me fui, ah. no necesito con bisturí, puesto para la música La lírica es única, voy con mirada lúcida Hago magia sin túnica Cansancio mental, también físico Superando bloqueos artísticos Muchos altibajos anímicos Mis líneas, versículos bíblicos Valoro a la gente en vida porque la vida nunca espera y te pega Algún cercano seguro se lleva Quéreme ahora, no cuando me muera Ese amor es fácil y falso Paso no vale la pena, fax Como cancerbero si muero los veo del plano de afuera le puse el pecho a la vida más de una vez Mirando ojo no me pueden ver Guardo silencio, nunca me agrandé Yeah Estoy en la mía queriendo crecer Me exijo y me frustro a más no poder Esto va a dar fruto, en el fondo lo sé Yeah el mundo afuera muriéndose, yo bajo perfil exigiéndome Hasta si fallo me siento bien, estoy divirtiéndome Cola y si son 10 siguiéndome, el mensaje está limpio nutriéndose Sé lo que quiero sé sigo lo soy mi fan uno y también soy mi hater Tercero con Rider y menos un payday Yo con mi equipo somos movie makers Todos ustedes falsos money makers Me dan risa, ja, ja Si apago la tele les corto la serie Tardo en hacer por ser detallista Me gusta apreciar el later Estoy en mi prime, en 2006 de Zidane Esto me sale natural, hace banda Un obsesivo de la calidad Estas ambiciones me nublan la vista Le pido a mis pies que resistan Tironeo con mi mente pesimista No viquito pero sigo siendo artista Ok El mundo afuera muriéndose, yo bajo perfil exigiéndome Hasta si fallo me siento bien Estoy divirtiéndome, cuál es si son 10 siguiéndome El mensaje está limpio nutriéndose, yo sé que quiero ser, sigo low Pocas vistas en YouTube, pero de acá para allá siempre estuve Como y de acá me dicen why you do that Estoy en una, al fin me lo asumen ah, Veo que mi fe sube, hace menos que esto encima presumen Te caminé en mi palma la presur, ah, rezan que me censuren De mí ya se sabe que estoy 24-7 rapeando donde voy La plaza, los bares, mi cuarto, mi show Mi mente rimando, no presto atención No busco conversación, a tus charlas banales no veo explicación Mejor callarse y buscar emoción Menos palabras, más demostración